二零一六音乐风云榜年度盛典最受欢迎网络搭档，蔡照、陈秋实。好的，欢迎我们的三位偶像蔡照、陈秋实、许魏洲登台领奖，欢迎三位。获奖具有超高人气的偶像哦。 来，请三位可以。来，我们可以先领一下奖。好，我们请蔡照和陈秋实两位一起来领一下你们的奖杯。嗯。好，接下来呢，请我们发表一下获奖感言。感言。每一个人都说一点吧。来吧。来，徐威这三位偶像在台上谦虚啊。首先呢，好，大家晚上好。 首先呢，先要感谢光线传媒以及那个音乐风云榜，然后还有偶扑给我们这次机会。那有点有点矮这个。 <laughs> 那个我长这么大也没获什么奖，然后抽奖最好的也是安慰奖。这次能得到这个奖，特别感谢大家。 然后感谢一直以来陪伴我们的人，陪了我们这么久，我们会感恩的。然后就是一定会出很多好作品给大家。然后谢谢所有今天来到这里的人，也谢谢所有呃工作人员辛苦了，谢谢。谢谢，谢谢三位，好贴心。谢谢，我们再一次恭喜我们三位新生代的偶像，谢谢。